Salam dostlar, bu sizlərlə Minecraft serisi çəkəcəyik. Serisi birinci bölümü çəkirik ki, yeni bir dünya yaradaq, həyatda qalmayıq. Bölüm 1 yaradaq. Bölüm 1 daha fazla. Ulan, e, hilələr açıram, spam point çəkmək olmuş kilometrlər. Gözləyirik zeminin şahidlisin. İnşa edilir. İnşa edilir, inşa edilir. Dostlar, zemin inşa edildi birinci qoyun axtarmalıyıq, görək qoyun alıq. İnəyin ətindən lazımdır uşaq. Öl, öl, öl, öl. Öl demə, oy, lag var, FPS-nə təsal edilər. Seçənəklər, müzik, söhbət, demək, görünüm özəliyik. Biz görünüm ayarları, parlaqlıq, FPS düzəyi çox qoymuşam. Qoy aşağı salaq. 2 də zadda qoy qalsın. Bax, 114. Videonu stop edirəm. Dostlar, düzəldi. Hə. Biraz pis görsənə bilər. Oyun vaxt onda. Game Player-ı yenə düzəldim. Gördüm bu evdə. Durda çıxdı yəni. Dostlar, ağacları qırırıq. Ev düzəldəcəyik birincisi. Hamısını qıracam, mən acıyacam. Nəyi öldürdüm belə? Baxma. Qaçma. Sən də ölürsən də. Sən də öləcəksən. Cəbər olmadı. Maytali sana. İndi biz envantere girdik. Bunların hamısını şey diye. Yolladık. Ha. 28'den olduğumuz oldu. 10 FPS'ini 1'e salacağım. Görmüyorlar. 1 Hə. Bunlar kameranın açanda donur. Vur, vur, vur. Odun yenə yığırıq. Qoyun axtaraq, yığ indi biraz gedib. Qoyun axtaraq. Bu birinci şey, çalışma olmasaq düşərdə. Rəfdik. Dostlar, biraz ailə səs gələ bilər, danışa bilərlər. Mən onlara heç nə deyəmərəm. Otağımız bayacaqdır. Amma sizə videolar atacağam hər dəfə.